дымовым ночью вместе с дыханием стану теряться в пространстве Можно уйти, но остаться легче, касаясь губами Мысли глушить барабаном, паром по парам, по парам Мы тут повсюду недаром Легче дышать, когда слышу взглядом, касаясь покоя Что это с нами случилось, что это с нами такое Люди любимых любуют, любящих раз отрицают Мы оглянулись в впустую Ставки без ставок сыграли Будет любовь вызывая Буду пронзая Иголкой светом себя окружая Оставаясь собой Бегать по полю пустому Наливаю в бокалы Красное полусухое Ты же ее не теряла Легче касался губами Мысли глушил барабаном Паром, пом, паром, паром Мы тут повсюду недаром можно уйти, но останься Вылети вместе с дыханием Узкими кольцами дыма В пустоте потеряйся Любовь игра Время не вода Мысли не слова Слышишь? Мы навсегда Растворили сны Пылью на века Изнутри меня тянет куда-то некая в дерзость Мы из доли печального, но и радость осталась Погружаясь в иллюзию, растворяюсь в прострации Я не вижу ни бога, ни ни наций, но лентам белой надежды За мной повсюду летает То меняет цвета свои, то в свете сгорает Тени пьяными мыслями и движениями осталось В этом чувстве нет выхода В нем потерял все за закатами Канула звезды сыпятся граммами Небо падает камнями по парам, по парам За пределом границами Улететь вместе с птицами Замолчавшими лицами В этом месте остаться бы Разными мыслями Время былью питается все люди каются плачут и каются Я сижу, наблюдаю за тем, как ты ходишь рядом Тебя всего получаю от вздоха до взгляда Любовь игра, время не вода, мысли не слова, слышь Новыми мыслями рядом Пара по пара по пару Пару на пару все смяли Рвется наружу словами десером выложу имя Красивым, белым и черным С поезда вышел счастливый В поезд зашел недовольный Залежи беленькой пыли В бардочке автомобиля Рельсы подноженьки сыну Жизни дорогу простелим Скошенный косы, закосы Есть еще пару вопросов Взрослые дяденькам носят, что отбирают слезы Письмами выложу и Самой-самой нежной, красивой В море опасных дельфинов Мы в главной роли всех фильмов Связаны руки стенами Больше не вижу я света Глазки идут на закате Ждут прошлогоднего лета Набегут слезы рекою Я пожалел об ошибках В этой руке я сжимаю Наши последние снимки